Diagrama de normal. Tá aqui. Diagrama de normal. Tá? Então, Mostra eu... de cortante de novo. Tá? Mostra de cortante de novo. Não, momento. Nossa, de momento. Mostra, mostrar de novo a de cortante. A, amostra. Pedir amostra de. Esse aqui é de cortante. Esse é cortante momento, e esse é deformação. Uma vez que eu salvei isso, está salvo, acabou. Vou criar um novo. Então, ó, salvei, vou criar um novo. Tudo de novo. Professor. Aquela hora que você mostrou ali do 15 15. É momento, deformação. Mas e do outro lado ali tem o gráfico de deformação também? Só dá para você deformar. Os três primeiros é virtual ou os três primeiros são Não, ainda são deformações? Reais, são deformações reais. Beleza. São deformações reais. O virtual eu vou criar agora com uma casa unitária igual a 1. Beleza. Estou perto do deslocamento. Ok? Agora vamos lá. Mesma coisa, né? Pega uma barra aqui, um, dois, três, quatro, cinco. distribuir isso aqui, o que, que é esse cara aqui? Esse aqui é o pórtico. Ele é de concreto. Aquela hora você tinha escrito isso. Ok? Já pegou todos os dados aí. Vou agora colocar o que? É, vou colocar o material, já está lá, ó, material, parâmetros materiais vou estabelecer ele para Todos. Já estabelecido, tá pronto. Agora eu vou vir aqui e vou colocar as sessões. Barra 1. sessão retangular. Duzentos. Duzentos. Aplique. Agora vou selecionar a barra 2. Agora eu vou aplicar os vínculos. Nada não. você, você pode criar vários apoios num ponto só. Num módulo só Num módulo você cria um tipo de vínculo, você pode criar um apoio. Só que ele pode ser um, dois ou três vínculos, que define. Se eu clicar de novo no ponto eu, e não. setar outro tipo de vínculo, não, ele altera o anterior. já fiz aqui, agora o que eu preciso criar é a carga. Né? Agora a carga, ela vem nesse ponto aqui. Né? A carga unitária, né? Carga unitária, que é a virtual. ela está na direção de Y e ela é negativa. Contrário. Então, ah, não tá é na direção de Y, é na direção de X, ó, burrão. é isso? Tem que criar uma carga para o lado de cá. Um pouquinho. Professor, mas nesse aí eu só preciso de um momento, né? Esse gráfico aí. Importante e normal. Depois nós vamos ver por quê. Não é no outro, você tem que criar? Aqui eu tenho que criar ele aqui, que é o... Você já criou ele, você não tem que arrumar esse, e criar outro? Não, o outro já, tá- já, já ficou, o outro acabou assumindo que é, que é aquele lá, então vou colocar esse aqui de novo. Carga em aplica. Opa, então, agora sim. Perfeito. Uma vez feito tudo isso, olha deu certo de novo. Está tudo completo. Então eu venho aqui, é, exemplo 2, carregamento. Exemplo 2, carregamento meta. Sei. Tá lá. Não, alguma coisa deu errada. Alguma coisa deu errada. Não é esse. Ah, não, tá certo. Desculpa, esse é a deformação. O método tá aqui, tá certinho. Olha lá. Essa é a deformação. vamos lá.